오늘은 짜이슈얼러를 볼 텐데요. 일반적으로 짜이슈얼러가 나오면 다시 말하면 다시 말해서 라고 해석하시는 분이 거의 8, 90%입니다. 그런데 다시 말해서 라고 하면 어떤 이야기를 하고 그 말에 대해서 같은 내용이지만 다른 표현으로 다시 설명하는 게 다시 말해서입니다. 그런 표현은 중국어로는 예지우스수어입니다. 짜이수어러 라고 말할 때는 그리고, 게다가 라고 해석해야 문맥에 맞습니다. 오늘은 이 짜이슈얼러를 드라마 예문 6개로 공부해 볼 텐데요. 영상 순서는 원본으로 두 번씩 보고 해석하고 자막 있는 영상으로 두 번씩 보고 6개를 다 공부한 후에는 각각 6번씩 반복해서 외울 수 있게 만들어 놓았는데요. 외우기 부분은 되도록이면 0.75배속으로 느리게 한 후에 커다란 소리로 따라해 보시면 좋겠습니다. 밑에 더보기 부분에 몇 분서부터 외우기 영상이 시작하는지 기록해 두었으니까 한글 해석이 필요 없으신 분은 외우기 영상부터 보시면 되겠습니다. 최신 중국어 뉴스로 시사 중국어를 공부하시고 싶은 분은 중국어 뉴스 인강 스크린중국어닷컴 사이트를 방문하시면 되겠고요. HSK 6급 실력을 가지신 분이라면 드라마 하루, 뉴스 하루 번갈아서 회화 수업을 하는

아버지가그자리에있기를바라지않는딸이있겠습니까？关叔叔，这心里一直放不下你们。再说了，哪个女儿不希望自己婚礼的时候父亲在场啊？关叔叔，这心里一直放不下你们。再说了，哪个女儿不希望自己婚礼的时候父亲在场啊？这世界上好女孩这么多，我没招你，没惹你，你你干嘛烦我呢？哪个有你漂亮？ 不烦你烦谁？再说，这是爱情。这世界上好女孩这么多，我没招你，没惹你，你你干嘛烦我呢？哪个有你漂亮？不烦你烦谁？再说，这是爱情。这世界上好女孩这么多，我没招你，没惹你，你干嘛烦我呀？ 이 세상에 좋은 아가씨가 그렇게 많은데 짜오르어는 건드리다, 일반적으로는 화나게 하다, 거슬리게 하다 이런 뜻인데 여기서는 내가 너한테 뭘 어떻게 한 것도 아닌데 이렇게 해석하면 되겠지요. 왜 나를 따라다니면서 귀찮게 하느냐. 네 이거 여운이 펴오량아. 어느 아가씨가 너만큼 예쁘냐. 네가 제일 예쁘지. 부반니 반쇠야. 네가 제일 예쁜데 널 안 따라다니면 누굴 따라다니겠냐. 자이 수월了 这是爱情，更加，这个是사랑이다。这世界上好女孩这么多，我没招你，没惹你，你干嘛烦我呢？哪个有你漂亮？不烦你烦谁？再说，这是爱情。这世界上好女孩这么多，我没招你，没惹你，你干嘛烦我呢？哪个有你漂亮？不烦你烦谁？ 就是爱情，你就打算这么一直躲着人家啊？一个班同学抬头不见低头见，你怎么躲呀你？再说，我觉得你这样不好。我也知道我这样不好，可是万一要是说了，就当不成朋友了。你就打算这么一直躲着人家啊？一个班同学抬头不见低头见，你怎么躲呀你？再说，我觉得你这样不好。

어차피 늘 본다라는 뜻이죠. 어차피 늘 보는 사이에 어떻게 피할 수가 있겠냐. 再说了,我觉得你这样不好. 게다가 나는 네가 이런 식으로 피하는 거 안 좋다고 생각해. 我也知道,我这样不好. 나도 알아. 내가 이러는 거 안 좋다는 거. 可是万一要是说了,就当不成朋友了. 하지만 만약에 내가 你是男友，子，作为是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，不，是，不，是，不，是，不，是，不，不，是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，是，不，这不，不，是，不，是，不，是，不，是，是，不， 一个班同学抬头不见低头见，你怎么躲呀你？再说，我觉得你这样不好。我也知道我这样不好，可是万一要是说了，就当不成朋友了。这次的机会有多么的难得，院里也非常看好你才会送你去的。再说了，你可以带着他一块儿去嘛。这次的机会有多么的难得，院里也非常看好你才会送你去的。 再说了，你可以带着这一块去吗？ 북경 병원의 좋은 자리로 한 명 딱 뽑아서 보내려고 하는데 결혼할 여자가 여기 있어서 안 간다고 버티는 중입니다. 这次的机会有多么难得 이번 기회가 얼마나 귀하고 얼마나 드문 건지 알고 있냐. 院里也非常看好你才会送你去的. 병원에서도 자네를 굉장히 좋게 봐서 자네를 보내려고 하는 거야. 再说了，你可以带着他一块儿去吗？그리고그녀를데리고같이갈수도있지않겠나这次的机会有多么的难得，院里也非常看好你才会送你去的。再说了，你可以带着他一块儿去吗？这次的机会有多么的难得，院里也非常看好你才会送你去的。再说了，你可以带着他一块儿去吗？ 我明天啊有一个重要的面试，哪个变态公司周六面试呀？再 <laughs> 说了，我明天参加完六级考试都十一点过了。 <laughs> 我明天啊有一个重要的面试，哪个变态公司周六面试呀？再 <laughs> 说了，我明天参加完六级考试都十一点过了。분명히데이트가있어서옷을사는것같은데친구가딴소리를하는거죠 有一个重要的面试.나 내일 굉장히 중요한 면접이 있어. 哪一个变态公司周六面试啊? 어느 변태 회사가 토요일 날 면접을 하냐? 再说了我们明天参加完六级考试都十一点过了 게다가 우리는 내일 6급 시험 끝나고 나면 4급, 6급 뭐 이런 영어 시험들인 거죠. 6급 시험 끝나고 나면 十一时都넘는데。 <laughs> 我明天啊有一个重要的面试，哪个变态公司周六面试呀？再说了，我明天参加完六级考试都十一点过了。 <laughs> 我明天啊有一个重要的面试，哪个变态公司周六面试呀？再说了，我明天参加完六级考试都十一点过了。你爸不让告诉你，就是怕你往回跑。再说了。 现在正是你妈需要用钱的时候，你这来回的机票得花多少钱呢？你爸不让告诉你，就是怕你往回跑。再说了，现在正是你妈需要用钱的时候，你这来回的机票得花多少钱呢？你爸不让告诉你，就是怕你往回跑。엄마가사고나서수술한것을외국에서유학하는딸한테안알린상황입니다 너희 아빠가 너한테 알리지 말라고 한 거는 네가 돌아올까 봐여서였어. 再说了,现在正是你妈需要用钱的时候,你这来回的机票得花多少钱呢? 게다가 지금은 너희 엄마한테 돈 들어가는 때인데 너 왕복 그 비행기표 사려면 얼마나 돈이 들겠냐? 你爸不让告诉你，就是怕你往回跑。说吧。 现在正是你妈需要用钱的时候，你这来回的机票得花多少钱呢？你爸不让告诉你，就是怕你往回跑。别说了，现在正是你妈需要用钱的时候，你这来回的机票得花多少钱呢？关叔叔，这心里一直放不下你。 再说了，哪个女儿不希望自己婚礼的时候父亲在场啊？关叔叔，他心里一直放不下你们。再说了，哪个女儿不希望自己婚礼的时候父亲在场啊？关叔叔，他心里一直放不下你们。再说了，哪个女儿不希望自己婚礼的时候父亲在场啊？关叔叔，他心里一直放不下你们。再说了。 哪个女儿不希望自己婚礼的时候父亲在场啊？关叔叔，这心里一直放不下你们。再说了，哪个女儿不希望自己婚礼的时候父亲在场啊？关叔叔，这心里一直放不下你们。再说了，哪个女儿不希望自己婚礼的时候父亲在场啊？这世界上好女孩这么多，我没招你，没惹你，你你干嘛烦我呢？哪个有女票？ 不烦你烦谁？再说了，这是爱情。这世界上好女孩这么多，我没招你，没惹你，你你干嘛烦我呢？哪个有你漂亮？不烦你烦谁？再说了，这是爱情。这世界上好女孩这么多，我没招你，没惹你，你干嘛烦我呢？哪个有你？ 不烦你烦谁？再说了，这是爱情。这世界上好女孩这么多，我没招你，没惹你，你你干嘛烦我呢？哪个有你漂亮？不烦你烦谁？再说了，这是爱情。这世界上好女孩这么多，我没招你，没惹你，你你干嘛烦我呢？哪个有你漂亮？ 不烦你烦谁？再说了，这是爱情。这世界上好女孩这么多，我没招你，没惹你，你你干嘛烦我呢？哪个有你漂亮？不烦你烦谁？再说了，这是爱情。你就打算这么一直躲着人家啊？一个班同学，抬头不见低头见，你怎么躲呀你？ 再说，我觉得你这样不好。我也知道我这样不好，可是万一要是说了，就当不成朋友。你就打算这么一直躲着人家啊？一个班同学，抬头不见低头见，你怎么躲呀你？再说，我觉得你这样不好。我也知道我这样不好，可是万一要是说了，就当不成朋友。你就打算这么一直躲着人家啊？ 一个班同学抬头不见低头见，你怎么躲呀你？再说，我觉得你这样不好，我也知道我这样不好，可是万一要是说了，就当不成朋友了。你就打算这么一直躲着人家？啊，一个班同学抬头不见低头见，你怎么躲呀你？再说，我觉得你这样不好，我也知道我这样不好，可是万一要是说了，就当不成朋友了。 你就打算这么一直躲着人家，啊？一个班同学抬头不见低头见，你怎么躲呀你？再说，我觉得你这样不好。我也知道我这样不好，可是万一要是说了，就当不成朋友了。你就打算这么一直躲着人家，啊？一个班同学抬头不见低头见，你怎么躲呀你？再说，我觉得你这样不好。 我也知道我这样不好，可是万一要是说了，就当不成朋友了。这次的机会有多么的难得，院里也非常看好你才会送你去的。再说了，你可以带着他一块去吗？这次的机会有多么的难得，院里也非常看好你才会送你去的。再说了，你可以带着他一块去吗？这次的机会有多么的难得。 院里也非常看好你，才会送你去的。再说了，你可以带着他一块儿去吗？这次的机会有多么的难得，院里也非常看好你，才会送你去的。再说了，你可以带着他一块儿去吗？这次的机会有多么的难得，院里也非常看好你，才会送你去的。再说了，你可以带着他一块儿去吗？这次的机会有多么的难得。 院里也非常看好你，才会送你去的。再说了，你可以带着他一块儿去嘛。 <laughs> 我明天啊有一个重要的面试，哪个变态公司周 <laughs> 六 <laughs> 面试呀？再说了，我明天参加完六级考试都十一点过了。我明天啊有一个重要的面试，哪个变态公司周六面试呀？再说了，我明天参加完六级考试都十一点过了。 我明天啊有一个重要的面试，哪个变态公司周六面试呀？再 <laughs> 说了，我明天参加完六级考试都十一点过了。 <laughs> 我明天啊有一个重要的面试，哪个变态公司周六面试呀？再 <laughs> 说了，我明天参加完六级考试都十一点过了。我明天啊有一个重要的面试，哪个变态公司周六面试呀？ 再说了，我们明天参加完六级考试都十一点过了。 <laughs> 我明天啊有一个重要的面试，哪个变态公司周六面试呀？再说了，我明天参加完六级考试都十一点过了。你爸不让告诉你，就是怕你往回跑。再说了，现在正是你妈需要用钱的时候。你这来回的机票得花多少钱呢？你爸不让告诉你。 就是怕你往回跑。说了，现在正是你妈需要用钱的时候。你这来回的机票得花多少钱呢？你爸不让告诉你，就是怕你往回跑。说了，现在正是你妈需要用钱的时候。你这来回的机票得花多少钱呢？你爸不让告诉你，就是怕你往回跑。说了，现在正是你妈需要用钱的时候。 你这来回的机票得花多少钱呢？你爸不让告诉你，就是怕你往回跑。说了，现在正是你妈需要用钱的时候。你这来回的机票得花多少钱呢？你爸不让告诉你，就是怕你往回跑。说了，现在正是你妈需要用钱的时候。你这来回的机票得花多少钱呢？